أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد مشميوة دادامو رحمة قاسم علي وزير وأرضي وكمواكلشيا ماما مريم mke wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi mamangu Bi Abla, mwenyekiti wa kamati maalum ya Umoja wa Taasisi za Hija kwa Zanzibar, mwenyekiti wa kamati maalum kwa upande wa Tanzania Bara, Mheshimiwa isalma mjumbe wa kamati ya Baraza la Wawakilishi inayosimamia viongozi wakuu wa serikali, Bimadina ukimwakilisha Bi Fatma ambaye ni mkurugenzi wa hija katika Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, viongozi mbalimbali mliopo, viongozi mbalimbali wa taasisi za kidini, wageni waalikwa, itifaki inazingatiwa bila ya kuwasahau waandishi wa habari. Kwa mara nyingine, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika mwaka huu takriban tunatimiza miaka mia moja tokea shughuli za hija zianze kuratibiwa rasmi na serikali. Shughuli za hija zilianza kuratibiwa katika mwaka 1923. Kwa hivyo tunapotimia mwaka 2023 tunatimiza miaka mia moja na katika mwaka huu tunafanya kongamano la kwanza la wanawake. Sijui kama tumewahi au tumechelewa, natumai tutajitathmini baadaye. Tunafahamu ibada ya hija ni moja katika nguzo za Uislamu, ndiyo ya mwisho kufaradhishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehiji hija ya Kiislamu moja, na katika ibada hiyo akatoa hutuba yake ya kuaga. Ibada ya hija ina mazingatio mengi. Kwanza, nguzo zote zinafanyika mara kwa mara, shahada tunatoa mara kwa mara, swala ziko katika mara tano kwa siku Zaka ipo kwa kila kwa takriban, kuna nyingine kila wakati wa mafunzo ma, mavuno kila inapopini ya mwaka utekeleze zaka. Saumu inakuja kila mwaka, lakini hija inatakiwa mara moja kwa umri. Ni jambo ambalo linahitaji mazingatio makubwa. Tunakwenda Maka. Safari sasa hivi inatuchukua pengine wastani wa wiki tatu. Kabla ya hapo wenzetu walikuwa wakichukua muda mrefu, na ndiyo maana hata katika Qur'ani, hata katika aya zilizosomwa Mwenyezi Mungu anasema watakujia watu kwa miguu na juu ya kila mnyama aliyekonda na aliyechoka, kuonyesha kwamba ibada ya hija ni moja katika ibada ngumu, lakini ibada yenyewe inafanyika kwa siku tano tu. Mwezi nane tunaanza, mwezi tisa, mwezi kumi, kumi na moja na kumi na mbili. Swala la kujiuliza, kwa nini watu wote ulimwenguni wakakutane pahala pamoja? Na pamoja na utukufu wa msikiti mtukufu wa Maka, ambapo swala moja sawa sawa na laki lakini hija tunatoka nje ya Maka, watu wanakwenda Mina, wanatoka Mina wanakwenda Arafat, wanatoka Arafati wanakuja wanakaa Muzdalifa. Muzdalifa wote wanalala chini. Muzdalifa wanatoka wanarudi Mina, wanakwenda Maka, wanakaa Mina kwa siku zilizopo, halafu wanakuja kutekeleza tawafu ya kuaga, wanarudi nyumbani kwao pana hikma kubwa ya kutizama. Tukitizama nafasi ya mwanamke katika Uislamu ni kubwa sana. Inatosha kusema mtu wa mwanzo alomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani? Mwanamke. Kwa hivyo Muislamu wa kwanza ni mwanamke, shahidi wa kwanza ni mwanamke na ibada ya hija ina mambo mengi ambayo yanahusiana na wanawake. Kwa msingi huo, hata naweza akasema mkurugenzi wa, wa, wa hija katika kamisheni ya wakfu ni mwanamke. Kwa hivyo tunapozungumza hija ina mambo mengi na ina mazingatio makubwa. Suala linakuja kama alivyozungumza mwenyekiti katika risala yake kwa nini tunapewa nafasi kwa kila watu alfu mtu mmoja, lakini pana nini hatuzitekelezi? Kwa nini hatutimizi idadi hii? Je, ni kweli watu hawana uwezo au hapana nia na hapana fikra? Natumai hili wahadhiri watakuja kulieleza kwa kina, si pahala pangu pa kulieleza. Kwa upande wa serikali, kuna jitihada nyingi ambazo zinafanywa katika kuimarisha huduma za hija. Ni wiki hii hii tumerudi kutoka hija, kutoka katika umra kwa ajili ya maandalizi, na kwa msingi huo tunasema kwamba kwa hija ya mwaka huu tayari imeshafunguliwa. Watu wengi wakidhani kwamba ibada ya hija watu wanajiandaa pengine baada ya Ramadhani. Hivi tunapozungumza tayari tumeshafunga mikataba kwamba Tanzania kwa mwaka huu tutapeleka mahujaji elfu tatu mia tano katika nafasi zetu za mahujaji ishirini na tano elfu ni idadi ndogo, lakini kwa nini iwe ndogo? Watu hawana uwezo tutakuja kujieleza, tutakuja wahadhiri wetu watatueleza. Kwa upande wa kamisheni, kuna moja ya majukumu yake mengine ni jukumu la mirathi. Naposhughulikia mirathi, huona kwamba watu wengi uwezo wanao na watakuwa na kesi ya kujibu mbele ya Mungu. Hija ni wajibu na hija ni kwa mwenye uwezo, si kwa mwenye pesa. Pana tofauti kati ya mwenye uwezo na mwenye pesa. Mtu anaweza kuwa na uwezo lakini asiwe na pesa. Kwa nini nikasema hivyo? Mtu atakuja na mirathi, kafariki, mirathi yake inayorithiwa milioni sabini. Uwezo wa kwenda hija ni milioni kumi na tano. Uwezo alikuwa nao, alikuwa hana ataenda kumjibu nini Mungu? Hakuwa na uwezo. Vijana wanaarithi kama ana shamba, wanauza, wananunua magari. Hesabu anaenda kujibu yeye mbele ya Mungu. Ni mambo ya kuyazingatia, ni mambo ya kutanabishana. Takriban tumeamua kuwafikisha ujumbe huu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija ya kuaga kwamba aliyekuwepo amfikishie aliyekuwa hayupo. Kwa hivyo vyombo vya habari na sisi tuliokuwepo ni vyema kunasihiana, watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Tumekuwa umma bora katika kuletwa katika watu, kwa sababu tunaamrishana mema na kukatazana maovu. Mfuko wa hija umeelezwa na mfuko wa hija ni moja katika njia ambazo zinatarajiwa kusahilisha ili watu watekeleze ibada ya hija, na utatolewa kwa Watanzania wote na utakuwa wa namna tatu. Kutakuwa kuna watu ambao watakuwa wanachanga ili wao wenyewe watekeleze ibada ya hija. Kutakuwa kuna watu ambao wanachanga au wanaweka ili wawapeleke watu kutekeleza ibada ya hija, kwa sababu kumpeleka mtu vile vile kuna ujira mkubwa, na mwenye uwezo wa kupeleka mtu vile vile anatakikana apeleke watu, lakini vile vile kutakuwa kuna group ambapo grupu la watu wanaweza wakawa wanachanga kwa kila mmoja awe wanampeleka mtu mmoja kwa kila mwaka. Inawezekana grupu la watu kumi badala ya kwamba pengine mtu asubiri baada ya miaka kumi ndiyo atekeleze ibada ya hija, wanaweza ndani ya miaka kumi ikawa kila mwaka wanampeleka mtu mmoja kwa mujibu wa taratibu ambazo zitakazowekwa, na tunategemea tayari tumeshafanya mambo yote yameshakamilika, na kilichobaki ni hatua za mwisho ili uanze kutekeleza kutekelezeka. Kwa hivyo tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie tuweze kukamilisha ili watu wanufaike zaidi katika jambo hili. Mwisho nimeambiwa mzungumze kidogo tu, kwa hivyo siwe mzungumzaji mkubwa, lakini kubwa nimetakiwa nimkaribishe mgeni rasmi kwa heshima na taadhima. Namuomba Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri atufungulie, atunasihi halafu akesha atufungulie kongamano letu, na nitumie fursa hii pengine kumwomba, tunatarajia mwaka huu naye atakuwa katika mahujaji na pengine atajiandikisha. Pana vikundi vingi viko hapo kama ishirini na tisa. Kwa hiyo anaweza akachagua kikundi chochote kwa mwaka huu, na atatuambia mwenyewe inshallah atakwenda hija, na natumai wengi wataungana wata, wata nasi. Mheshimiwa, karibu.